回多いですね、フォルテさん。おはようございます。フォルテです。本日は、都庁ピアノに行きたいと思っております。僕は3歳の頃からピアノを弾いておりまして、ピアニストにとって最も怖いこと、アンプが飛ぶことなんです。人前で演奏するときにアンプが飛ぶことが最も怖く、それを今日は ドッキリとして仕掛けたいなと思いまっちょでそのドッキリとは、えー、ヨミーっていうやつがおるんですけどもまあそいつ友達なんですけど今日ね一緒に都庁ピアノに行く約束をしてるんですけど果たして僕がアンプが飛んだらヨミーは助けてくれるのかというヨミーの人格を確かめる検証ドッキリとなっております。皆さんイエーイ、えー、ヨミーならばさすがにね、年もね、あの、ほとんど一緒なので、 さすがにね、僕がアンプが飛んでピアニストがパニックしてる様子を見たら、さすがにね、ヨミーだったら、 助けてくれるんではないかなと思っております。まあ、僕的には、もし友達がアンプが飛んだとしても、もし僕だったら絶対助けないんですけども、その様子をちゃんと収めて YouTube に出したら絶対伸びるので、まあ、僕としては助けないんですけど、まあ、優しい優しい読みだったら助けてくれるんではないかなと思っておりますよ。まあ、多分おそらく何も打ち合わせなしなので、多分読みがパニックになってる様子が画角に収められてると思いますので、楽しく。 見ていただけたらなと思いまちゃストリートピアノで弾くのが怖い方やっぱいらっしゃると思うんですよ。いろんな方からカメラを向かれたりとか、やっぱちっちゃい子とかね、結構やっぱ途中で止まったりとか、まあ、パニックになっちゃうことがよくあるんです。しかしいいんです、それで。ストリートピアノっていうのは誰でも楽しめる、誰でもピアノみたいなものなので、ぜひその様子も含めて、もうね、皆さん、いろんな方がストリートピアノに遊びに行けるに、ピアニストである僕が、先陣を切って、 行ってきたいなと思います。それでは、アンプ飛びます。いってらっしゃいマッチョヨミ頼むよ、ほんまに。助けてよ、ちゃんと。頼むよ、ほんまに。ヨミ頼むよ。絶対助けろよ。さすがにね。ほんまに頼むね。じゃあね。本当はね、昨日ちょっと都庁に行ったんですけど、まさかの都庁の展望台が閉まってる日で、ね、上がれなかったので、えー、今日行きたいなと思います。寝起きで絶賛顔がむくんでる。目がむくんでる。おそらく あれが東京の都庁っぽいっすね久しぶりに行くので忘れましたよどうも都庁でプロテインを補給する男ですタンパク質補給プロテインチューズうまっちょー Thank you. 一回多いですねフォルテスも。同じとこしか弾いてない <laughs> かないんかなあっあわからんっていいんかなこれわからん が飛んじゃいましたすいませんアンプが飛んじゃいましたはいというわけで、えー、いきなり僕がアンプを飛ぶドッキリ成功しましたヨミーさんがねいやヨミーさんっていうかただのもうね同じような年だけどヨミーって言ったんやけどねヨミーがねまあ普通にね焦ってる様子がおもろかったかなと思いますお疲れっすどうでしたあれはね びっくりしますよ誰でもえあのドッキリの名前言っていいですかはいえあドッキリだったんですかあドッキリだったんですよえ知らんかったですかいやだってなんか撮ってる方がさあなんかあれお客さんもすごい空気になってたから <laughs> などうどうすればいいのかなってそんないやもうずっとねドッキリとしてはもうピアニストが、えー、アンプ飛んだらヨミが助けてくれるのかっていうヨミのね <laughs> 人柄のねドッキリ感じのそうヨミの人柄をねちょっと試そうかとうん <laughs> 嘘です無事ね楽しかったねいややっぱ良かったねなんかああいう感じが結構俺好きなんだよねわかるまあ良かったですでもなんかお客さんとしては読みが生えてきた瞬間から増えたよねなんか一点視点しかなかったけど1個のカメラでしか撮ってなかったけど結構たくさんお客さんね見てくれとってさ同じ俺がトルコ行進曲アンプ飛ぶシーンをずっと見てくれとってさそうですねなんかつなぎだけは完璧だったんですよねでもカメラワークがマジでやばかったですね <laughs> 音だけ目つぶって音だけ聞いてもらったら意外と一人の人が聞いてるように聞こえるかもしれないちょっとそこ見てみてくださいいやありがとうございますいやねまたねあのヨミとはまた東京来た時とかぜひコラボしようコラボしてくださいもうお願いしますちょいやこちらこそお願いしますえ <laughs> しますしましましまお願いしますまあちょっと言ってくれんのかいおいケーまあ今日こんな感じでねあのストリートピアノのなんか元祖原点みたいなね楽しい動画が撮れたかなと思います 楽しかったね普通に楽しかったですいやぜひヨミの概要欄貼っておくけんぜひどっちもチャンネル登録してくださいそれでは動画を見てくれてありがとうございますマッスルマッスル <laughs> 違う違うありがとうあっちバイバイ OK まっちょ。緊張した緊張しました。めっちゃ楽しかったね。はい、楽しかった。ゆめちゃん、俺鍵盤が一つも余ってえからまあまあまあまあ、これがね、ストリートピアノの楽しさで。おはようございます。ストリートピアノを見てたあの子供さんたちなんだけど、ちょっとね、急遽ストリートピアノどっから来たか聞いてみたいなと思います。思いまっちょ。どっから来たか。 なってるはい、同じとこあほうなこれから期待の未来のピアニストたちに出会ったのでねこの子ですねいやこの子です、いや違う違う違うサ <laughs> ッだけどねストレートピアノはみんなが楽しめるとこなのでねこれからもたくさん遊びに来てはいはいたくさん一緒にみんなでねピアノから盛り上げていこうそじゃあ最後に頑張りマッチョにしようか頑張りマッチョせーの頑張りマッチョ <laughs>